yo koloba na ye na ntina te ntina te ya na ntina mbongo kaleso oyo opesa te soki atrope okomi bilobela lokola bomimi mama no mikolo zoba bayaka na tembe bakatana bakanisaki ono bamela soka bimbo emela bango sesu kamera na yo cameraman mikro botya bien na nano na bango voila tendre la main tendre tia maboko na milai